Waziri wa kazi, ajira na uhusiano wa viwanda nchini Uganda Charles Okello Engola ameuawa asubuhi hii kwa kupigwa risasi na mlinzi wake ambaye pia aliamua kujiua kwa kujipiga risasi. Tukio hilo limetokea asubuhi hii ambapo limeripotiwa kuwa Waziri Okello alikuwa anatoka nyumbani kwake kwenda kazini ambapo ghafla mlinzi wake alimpiga risasi kisha akaanza kupiga risasi juu huku akikimbia mtaani. Majirani wanasema walimsikia mlinzi huyo akilalamika kuwa hajalipa mshahara kwa muda mrefu licha ya kufanya kazi na waziri huyo. Baada ya kufyatua risasi kwa muda mrefu, mlinzi huyo anasemekana aliingia saluni mojawapo jirani na kuwataka wote waliokuwepo ndani kutoka nje, ambapo pia alijifungia na kujiua mimi ni Adele Watts na kuripotia, na hii ni news and update. Tafadhali weka komenti yako, lakini pia usiache kulike pamoja na kusubscribe ili uweze kupata taarifa tofauti tofauti ambazo tutakuwa tukiziweka kwenye akaunti yetu. Shukrani sana kwa Stein Finance ambaye ndiye mdhamini mkuu, alihakikisha kuwa tunakuletea taarifa kwa urahisi, lakini pia kwa wakati wowote. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.